ons gaan ons besig hou met namtetiese apologetiek. Ehm um, ons leen eintlik die woord van 'n uh, ou soos Jay Adams wat praat van authentic counseling. Ehm uh, dit beteken skrif gefundeerd. Uh so namteties moet net die Afrikaanse vertaling daarvan ons bring hom deur na apologetiek toe. En apologetiek beteken dis om ons geloof verbaal te verdedig. <clears throat> met ander woorde ons gebruik die skrif om ons geloof te verdedig en ons raak nie betrokke in enige redenasies oor filosofie of enige wêreldse dinge nie want ons is nodig en die skrif is en die woord is kragtig genoeg om om ons heeltemal in staat te stel om ons geloof te verdedig. Maar kom ons vra die Here se seën eers in wat ons gaan doen. Ons Vader, ons bid in die naam van Jesus Christus, u seun wat gekom het en u naam vir ons kan bekend maak het. Ons bid u seën toe op wat ons in hierdie sessies gaan doen dat ons kan verstaan en besef die krag van u woord. Dat u Heilige Gees asseblief deur ons werk en dat ons kan verstaan wat se rol in ons wat ons kan speel in u koninkryk. Ons loof en prys u net in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ons gaan vier lesings sê. Ehm um, die eerste lesing wat hierdie een is, gaan ons kyk na die beginsels van namtetiese apologetiek uh, waaroor dit gaan, hoekom ons in in in hoe ons die skrif kan gebruik, die beginsels om ons geloof te verdedig. En dan gaan ons die tweede lesing kyk na die uniekheid van Christus, die gesalfde. Uh wat ons besef hy's 'n spesifieke persoon, 'n spesifieke persoon wat baie goed geïdentifiseer is en wat 'n baie spesifieke doel gehad het. Uh en dit gaan ons dan uit die skrif uit weer lê. En dan gaan ons die derde lesing gaan ons kyk na die groot verhaal. So buiten die feit dat Christus 'n baie sterk identiteit het en 'n spesifieke doel gehad het, het hy vir ons kon konteks skep en na 'n groot gebeurtenis in die wêreld plase van die hele wêreld om weet. En dit is toe uh, die Israeliete uit Egipte verlos is van slawerny, waar Moses gegaan het en die see gekloof het. Um die hele wêreld weet daarvan. So ons gaan kyk wat beteken vir ons vandag en dit plaas die blik baie sterk op die toekoms. So die identiteit van Christus gaan baie verder van wat hy gedoen het en wat hy gaan doen, want dis tog die belangrike is wat gaan hy doen in die toekoms. En dit gee vir ons hoop. En dan die laaste lesing, die vierde lesing gaan ons dan kyk bietjie nadat ons 'n nou bietjie meer skriftuurlike onderbou het. Dan gaan ons kyk na watse antwoorde ons kan hê uit die skrif uit aan ehm um, jy weet uh, antwoorde aanslaat teen ons geloof. Met ander mense wat sê daar is nie 'n God nie of miskien ook wat Islam beweer teen die Christene en so meer. Ons gaan 'n bietjie kyk na watse antwoorde ons tipies vir sulke mense kan gee. So mag die Here ons seën en mag ons uh baie geniet om ons met sy woord te besig. Uh dit is tog Bybelskool nou. So ons gaan lekker baie Bybel lees in hierdie sessies. Ehm um, So in antietiese apologetiek, ons gaan kyk na die beginsels wanneer ons getuig. Waaraan moet ons dink as ons getuig? So 'n bietjie moets en monies. Ons gaan kyk vinnig wat s'e rol van die kerk, wat s'e rol speel ons in die kerk en in die kerk en wat behoort ons te speel en bietjie kyk na die aanslag wat hulle miskien teen die kerk ook het. Ons gaan bietjie dieper ingaan na die betekenis van apologetiek. Dit is amper 'n beskrywing van die apologetiek dan gaan ons uitkom by die ware krag van die woord en logies die Heilige Gees en die latere lesings wat ons dan gaan doen gaan natuurlik dit nou baie baie mooi na vore bring. En dan gaan ons kyk na wat is die werklike boodskap wat ons deel met iemand wat bindend is, né? Wat vir hom kan hoop gee vir die toekoms in en 'n lewende verhouding met die Here. So belangrike beginsels wanneer ons ons geloof met iemand deel Uh, Daar's vier hoofpunte of vyf hoofpunte waarna ons gaan kyk. As logies baie maar kom ons kyk na vyf. En dit gaan oor wanneer jy met iemand in gesprek is. Nou dink jy aan 'n vertrouenshouding. Jy dink daaraan om te getuig. Jy dink in dat na jou afhanklikheid van die Heilige Gees wat die oortuigingswerk doen is nie ek en jy nie. En die woord, die rol wat die woord van God speel in die gesprek wanneer ek 'n gesprek met iemand het. En ons skep konteks van waaroor gaan dit? Dit gaan oor die toekoms, dit gaan oor die ewige lewe. Dit gaan oor daai wonderlike hoop wat in ons lewe, soos Petrus ons leer. En dit is ook die boodskap wat ons vir iemand anders deel. So as ons vinnig kyk na die na die vertrouensverhoudinge, dan ons dink hoekom? Weet jy as jy met iemand gesels, dan moet jy jou die gesprek hou by 'n belangstelling, 'n ware belangstelling in daai persoon en wat hy vir jou sê. Jy weet, ons is ons is baie keer onseker en bang ehm um, dat ons gaan dalk vasgevra word of die persoon gaan dalk voel ek val hom aan of ek beledig hom. Maar dit is glad nie wat veronderstel is om te gebeur nie. Want as ek en jy met iemand getuig, dan begin dit heeltemal oor vra die persoon uit. Vra vir hom waar instel hy belang? Vra vir hom wat glo hy? Vra vir hom hoe sien hy Jesus Christus as die gesprek op daai stadium kom, né? Jy weet ons self selfs as jy met 'n ou van 'n ander geloof praat soos Islam of die Hindus, jy vra hom uit, "Wat glo julle ouens?" Weet, vertel my meer, ek wil graag ek wil graag beter verstaan wat julle ouens glo. En wat in werklikheid gebeur as jy in hierdie gesprek met die persoon is in belangstel en regtig luister en jy kan selfs parafraseer, weet as jy ou weer iets sê dan kan jy vir so met ander wat jy sê is dit en dit en dit en jy stem saam dis wat hy sê. Dan verdien jy die reg om jou storie te vertel. En jy kan van begin vertel van die hoop wat in jou is. En dan word die persoon nooit aangeval nie. En jy bewys ook nooit 'n persoon verkeerd nie. Jy bewys die Bybel reg. Jy wys vir hom hoe waar Christus is en jy wys dit vanuit 'n persoonlike getuienis uit en daai persoonlike getuienis is gesetel in wat jy in die skrif en die woord van God vir jou geleer het. En dis ons doel van hierdie lesing, ons om vir jou lekker pitkos te gee. Kom ons sê nuggets uit die woord van God wat jy kan gebruik om met iemand anders te praat en wat jy kan gebruik om 'n ander persoon te laat besef die woord van God is baie uniek en Christus is uniek. Ehm um, so jy bou 'n vertrouensverhouding met die persoon deur hom uit te vra, te belang belang te stel. Dit kan baie keer in 'n kwessie van 5 minute plaasvind. Dit kan in 'n paar maande plaasvind jy daai verhouding met 'n persoon bou en belangstel in die persoon en so stadium bereik dat jy kan met hom begin deel jou getuienis. En ek kan vir jou verseker ons doen baie uitreike en so meer. Dit kan baie keer gebeur in 'n paar sekondes dat jy 'n paar vrae vir 'n persoon vra en regtig luister en belangstel. En baie vinnig het hy vertroue in jou om te luister wat jy wil sê want hy sien jy stel belang in hom. En dit werk altyd. So kom ons lees bietjie 2 Timoteus 2 vers 23 tot 26. En die dwaas en onverstandige stryd vir hom, vryd vir stryd vir hom moet jy afwys. Omdat jy weet dat dit twis verwerk. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra Hy moet die weerspanniges en in sagmoedigheid regwys of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. En hulle weer nigter kan word, vry van die struik van die duiwel nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. So dit gaan nie oor 'n redenasie nie, dit gaan nie oor filosofie nie. Ehm um, dit gaan nie oor stryd vra om te kyk wie's die slimste nie. Want dit is jy wat getuig oor wat die woord sê 'n getuiging oor wat jy weet en wat jy dink en so meer nie, né? En baie verseker, baie mense kan doen met 'n bietjie vriendelike belangstelling. En dit kom deur wanneer ons hom uitvra om belangstel wat hy vir ons wil sê, al is hy van 'n ander geloof. Dit is afval nie ons wat oordeel nie, dis wat die skrif ons nou sê, ons is nie ons wat oordeel nie. So daai vertrouensverhouding is baie belangrik voordat ons met 'n persoon begin deel of kan begin getuig. So kom ons kyk na die volgende is as jy getuig het, ons nog gesê jy bewys jy die ander persoon verkeerd nie, nee. Jy bewys die waarheid die woord as die waarheid. So ek en jy baseer wat ons sê die gesag op die woord van God, nie op wat ek weet nie. Hulle kan jou probeer vasvang en jy kry baie van die filosowe en die slim ouens wat gaan jou probeer redeneer oor evolusieteorie en oor die Big Bang teorie en hy gaan kom met sulke goeie soos die teleologiese argument en die kosmologiese argument en die morele argument. Glo vir my, ek het daai goed in my jare verskriklik opgestudeer en ek kan jou alles van dit goed vertel. En dit is verskriklik interessant. En 'n mens leer baie deur hierdie goeders op te swat. Maar dit bring jy nie by Jesus Christus uit nie. Dis 'n lang pad. Dis 'n baie lang pad daai. Die mense moet elke verstaan, elke goeder soos evolusie moet jy verstaan as die verskil tussen evolusie en darwinisme. Ehm um, Evolusie is juis 'n bewys dat daar God is. En die Big Bang is juis geformuleer deur gelowige mense. En hierdie argumente is eintlik geformuleer om te wys as gelowige mense in die wetenskap wat geglo het. Dis nie bewyse van van dat daar nie 'n God is nie. So ons kan gerus wees dat die skrif is die antwoord en dis kan ek sê die kort pad. Goed, so Ons getuig ook van 'n lewende verhouding met die Here en wat 'n verandering hy in my lewe veroorsaak het. Want dis waarna 'n ander persoon wil luister, is wanneer jou lewe verander het. En hy wil hoor hoekom en wat dit verander. Wat het die verandering ter eh, teweeg gebring? So die kragtigste gereedskap wat ons kan gebruik, is die Heilige Gees. In nou, die waarhede in die Bybel wat dit as God geïnspireerde skrif bewys, is my en jou se gereedskap wat ons gebruik, die skrif. So kom ons kyk na die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees doen die oortuiging. God gee vir my en jou goddelike afsprake. Ek en jy weet nie altyd wanneer dit is nie. Dit kan enige oomblik wees. Ek en jy is altyd gereed om te getuig oor die hoop wat in ons lewe, né? Maar kom ons kyk, ons lees bietjie uh die Heilige Gees doen oortuiging. Kom ons kyk Markus 13 vers 11. Daar staan dan wanneer julle wanneer hulle julle weglei om, om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie. Moenie daaroor dink nie. Daar maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. Dit is die raad wat die Here gee aan sy disippels, né? Ons lees wat Jesus sê in Johannes 14 vers 26 tot 27. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wie die Vader in my naam sal stuur, hy sal vir julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na en my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Die Heilige Gees sal kom en hy gaan ons herinner alles wat Christus gesê het. En wie is Christus? Die woord van God. En ons gaan net 'n bietjie sien hoe interessant is hierdie konsep en die begrip van die woord van God. En ons het ook aan gebruik om mense te drie eenheid van God te verduidelik. Handelinge 1 vers 8, baie belangrik. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees in Jerusalem sowel sowel as in die hele Judea en Samaria en tot die uiterste van die aarde. En dit is so interessant. Uh, ons weet uh, die duidelik het ons gesien wat hier gebeur het tydens Pinkster en ons gaan in die derde lesing gaan ons verder hierna kyk dat hoe akkuraat daai gebeurtenis was ten opsigte van die Ou Testamentiese profesieë ook en ons dit kan gebruik om vir iemand te vertel en te wys hoe waar die skrif is. So ons bly weg van filosofie. So dit gaan nie oor menslike wysheid nie, dit gaan oor die openbaring van God uh, in die openbaring van God vind plaas deur sy seun Jesus Christus en dis die woord van God wat ek en jy gebruik. Daar lê die krag. Dis die krag van die Heilige Gees. So ons kyk na die woord. Dit gaan oor wat ons leer in die woord. Dit gaan met andere oor openbaring van God aan ons, nie oor 'n redenasie van 'n ander persoon om oortuig nie, maar God wat hom aan my openbaar. So die gelowiges se basis is die Bybel. Ons staan op die by hom. Met ander woorde, jy kan nie jy kan nie jy kan nie vasgevra word deur iemand nie. Want dit gaan nie oor wat jy weet nie. Dink 'n bietjie mooi daaraan, né? Nee. Dit gaan oor wat sê die woord. So as iemand jou iets vra en jy weet nie die antwoord miskien nie, dan kan jy met heeltemal gerus eh, gemoedsrus sê vir die persoon te sê maar ek ek weet nie nou die antwoord nie, maar ons sal die antwoord in die woord kry. En ek in die antwoord in die woord gaan soek en vir hom terugvoer gee. Jy kan die liggaam van Christus anders gelowiges nader en wil vra help my vir met 'n antwoord wat die persoon vir my gevra het en die antwoord sal in die woord wees dit kan ek jou verseker dit sal in die woord wees jy sal vir hom kry in die woord daarom sê uh, Paulus hier aan Timoteus 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering tot weerlegging tot regwysing tot onderwysing in die geregtigheid sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Die woord van God is dit gegee, né? Nee. Goed. So ons gaan nie bang wees nou en sê ja, maar ek ken nie die Bybel genoeg nie en so meer. Die Here sê as jy hom soek, sal jy hom vind. As jy vra, sal jy kry, né? Nee. Hy staan by die deur en klop wanneer jy oopmaak, sal hy kom en hy sal 'n feesmaal met feesmaal met jou en jy met hom. En dis wat gebeur met die woord van God. Jy gaan begin agterkom en meer uit die Bybel begin lees, gee die Here vir jou teks wat jy kan gebruik wanneer jy getuig tekst wat jou hart warm maak, soos die emelsgangers in, in Lukas 24 gesê het, het ons harte nie warm geword, toe hy die skrifte aan ons uitgeleid nie. En dit gaan met jou en my gebeur, wanneer jy met die woord bezig is. Hou jou met die woord bezig, soveel as moendlik. En jy sal sien die Heere in jou hart warm maak, en jy begin sekere tekste onthou, wat jy kan gebruik, wanneer jy getuig. Dit gaan met jou gebeur, en mag hier jou sien in die proces. So, die eeuwige lewe. Ons deel nie die geloof net om 'n redenasie met iemand te wen of om daai persoon te kry om iets te glo nie. Ons deel die, die evangelie met iemand en getuig teenoor iemand om daai persoon hoop in sy lewe te gee. Want 'n persoon sonder hoop is in vlaarde. Jy kan gaan kyk na 'n volk, lyk 'n volk sonder hoop en sonder die Here. Nou gaan lees maar Jesaja 5 en Jesaja 6, dan sien jy hoe lyk mens sonder hoop. 'n Mens sonder Christus is verlore ons getuig om my persoon hoop te gee. En daai hoop leef in my en jou ook. En daai hoop is Jesus Christus wat die ewige lewe is, né? So as ons met die woord van God besig is, doen die Heilige Gees die werk. Die Heilige Gees bring die persoon by die waarheid uit Jesus Christus, die ewige lewe. Die Heilige Gees plaas die fokus op die regte plek binne die waarheid. Dit sluit in heiligmaking, Heiligmaking beteken afsondering, né? Beteken nie om oulik te wees nie, beteken ek en jy is afgesonder vir die Here. Ware aanbidding en konteks tot hoop op die toekoms. Dis wat dit beteken as 'n mens met die woord besig is. Dit skep hoop op die toekoms. Daarom lees ons 1 Johannes 5 vers 20 tot 21, baie belangrike skrif hierdie. Ons weet dat die seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken en ons in die verragtige in sy seun Jesus Christus. Hy is die verragtige God en die ewige lewe. My kinders bewaar julleself van die afgode. Amen. So hy is die verragtige God en die ewige lewe. Maar anders as ek en jy met iemand getuig, met iemand gesels oor die skrif, dan moet jy hom by daai punt uitbring dat hy begin dink is hy besig met die lewe. Dit wat hy in sy kop besig is. Ek meen as ek oor evolusie en Big Bang en eh uh, alrarande sulke goeters nou stry en te kere gaan. Is jy besig met die ewige lewe? Dit is die tema. Dit is tog waaroor dit gaan. In Christus is die ewige lewe. Ek en jy moet fokus op die ewige lewe en daai hoop vir 'n persoon gee. So as 'n persoon vir jou klomp vra vra oor Big Bang en Islam of wat ook al, dan sê vir my 'n interessante vraag daai ons gaan nou by daai vraag uitkom en jy stel hom uit, jy parkeer hom, jy sê vir ons kom nou daarby uit. Maar kom ons hou eers gou ons fokus op Jesus Christus en ek wil jou vertel wie Jesus Christus is en wat hy wat hy gedoen het. En jy hou jou fokus daar. En meeste van die tyd kan ek jou waarborg gaan jy hoor daai ou so vasvang dat hy skoon vergeet van sy sterk vraag wat hy vir jou gevra het. So die tema wat ek en jy besig is ons soek 'n lewende verhouding met die gewer van die lewe, die ewige lewe. En dit is Jesus Christus, die woord van God, want hy is die lewe. Dis waarmee ons besig is. Daar's geen ander ikoon of profeet, sogenaamde profeet en so meer wat vir jou die ewige lewe kan gee nie. Want hulle is hulle is nie die lewe nie. En dit is ons boodskap aan mense ook, né? So dit is belangrik. Vanaand ons het sê Bou 'n vertroue met 'n persoon deur hom uit te vra en eh, aan te belang te stel. Getuig met ander jy praat oor hoe die woord van God jou verander het en jy sluit in jou in jou getuienis sluit jy 'n bietjie skrif in, 'n bietjie profesieë en so aan wat ons in die volgende lesing vir jou gaan wys. Dink altyd aan die Heilige Gees, vra vir die Heilige Gees dat hy vir jou goddelike afspraak gee en dat jy en die persoon deur die Heilige Gees gelei sal word. Hou jou besig met die woord, vergeet die redenasies. Jy ou met redenasies wil kom parkeer het, hou dit by die woord, moet die woord van God sê en jou tema is die ewige lewe. So dis goddelike wysheid. Die Here sê hanteer mense met liefde. Dis so ontsettende goddelike wysheid wat hier ingebou is met die konsep van liefde, né? Want dit gaan nie oor om die persoon te wys hy verkeerd nie. Dit is dis is vreeslik maklik vir my om te sê, jy weet dis dis dis dis dis dis nogal strikkie veral as jy met iemand besig is wat jy emosioneel betrokke is soos 'n familielid of iemand waarvoor jy baie lief is. Want met so 'n persoon word jy maklik emosioneel, jy raak maklik ongesteld, jy raak kwaad as jy sien die persoon is in 'n dwaalleer besig. En dit is nie die regte ding om te gebeur nie en dit is is dit dit kan bietjie moeilik wees. Maar dit geld ook vir alle mense. So ons moet rustig bly oor indien daai persoon verkeerd is, is dit nie vir jou wat hy verwerp nie. Hy verwerp die woord. En daai konteks moet altyd daar bly van nee, wys hom tereg uit die woord van God uit, né? Nee. Anders weet wat gebeur. <clears throat> so 'n persoon kan jou gevange hou. Want julle Christene is mos nou nie veronderstel om kwaad te word nie. So nou het jy al jou gevange. Nou moet jy eers uit daai een nou uitkom, né? Nee. Of die liberale wêreld sê vir jou sê nee, jy mag my nie oordeel nie. Moet my nie oordeel nie want die liberale wêreld skep vir my God in sy eie kop en daai God moet nou gehoorsaam aan sy behoeftes en goeders wees en anders is hy nou vir onreg. Nou is ons altyd die groot vir onregte gewoon in die liberale wêreld. Want ander God is nou nie meer 'n morele objektiviteit uh God wat hom deur sy seun Jesus Christus aan ons openbaar het wat 'n regverdige God is. Met ander woorde, hy is nie 'n mediocre God wat maar net invul by al ons behoeftes nie. Hy's 'n regverdige God. Hy moet die sonde straf en hy's 'n God van liefde. En ons gaan nou 'n bietjie vorentoe en nou dan kyk na daai ware karakter van God, want dis daar waar die verandering van 'n mens te uh, teweeg gebring word. Is wanneer hy besef met wat se so God het ons te doen. Mense sou vir sy Islam net met die Bybel oor die kop. Met ander woorde, hy moet self besluit want dis nie jy wat praat nie. Jy praat oor wat die woord sê. Goed, so dit is baie goddelike wysheid wat Christus daar vir ons gee, né? Kom ons kyk net vinnig, wat is die rol van die kerk? want hulle val ons baie keer aan oor die rol van die kerk. So die die kerk ons weet is afgelei van die Griekse woord kyriaki wat beteken die Here se sin, nê? Nee, ons is afgesonder vir die Here. Ons is heiliges met ander ons is deur afgeson afgesonder as sy heiligdom en in sy diens. Ons lees daarvan byvoorbeeld in Levitikus 19 vers 2 en 1 Petrus 1 Petrus 1 vers 1. Nou kom ons dink nou mooi die die eenheid van die kerk. God het aan die kerk sy eenheid gegee in Christus, né? Efesiërs 4:1 tot 6, Efesiërs eh, in 15 tot 16. So Christus gee die groeikrag vir eenheid, vir samevoeging, aanbidding, saamaanbidding, né? En ons verwys ook daarna as die liggaam van Christus, soos lees daarvan in 1 Korintiërs 12. So die die liggaam van Christus is die eenheid van die kerk. En daardeur moet ons verstaan daar's verskeidenheid binne in die eenheid. En dit is juist tot voordeel, né? Nee. So eenheid word juist beseël deur werkverdeling. So as een gees wat verskillende gawes uitdeel sodat hulle mekaar kan dien, 1 Petrus 4 vers 10. So ons is anders, ons is verskillend. En ons moet nie teen mekaar werk nie as die kerk. Ons moet juis in ons verskeidenheid die eenheid besef en dis Jesus Christus, né? Nee. So interessante vers hierdie Matteus 18 vers 19 tot 20. Weer sê ek vir julle as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hul midde. Jy weet ons sê baie keer ja die skrif sê uh, wanneer twee of meer bymekaar is, daar is die Here by ons. Maar ons lees daai waar belangrike stukkie vergeet ons wat daar staan as twee van julle saamstem op die aarde. Waaroor stem ek en jy saam? Ons stem saam oor Christus wat ons eenheid is en ons Here is. En ons stem saam dat ons verskeidenheid is juis 'n nodigheid om mekaar te dien en te bedien. Dis baie belangrik. So kyk na die algemeen algemeenheid van die kerk. So die algemeenheid van die Christelike kerk is met ander woorde dat God die Vader van alle gelowiges is. Galasiërs 3:26, Johannes 3:16, Openbaring 5:9. Ehm uh, met ander woorde God as ons gaan dink wat God in nou sy verbond met Abraham gesê het, God het in, die, in Abraham gesê deur jou sal alle nasies geseën wees. Met ander woorde daar's nie ehm um, specials nie. Ja, God het 'n baie belangrike rol gespeel met Israel en vandag en in die toekoms in. Maar is tot seën van alle nasies. Daarom is Christus die nuwe verbond wat vir my en vir jou die nuwe verbond is tot die ewige lewe. So Pinkster het 'n realiteit geword. Nie net vir die apostels nie, maar vir almal. Handelinge 10:45, Handelinge 11 vers 17 tot 18. Pinkster is die realiteit vir almal. So baie belangrike gebeurtenis, Pinkster, en ons gaan in die derde lesing ook daarna kyk. Ook in Johannes 17 vers 20 word in die hoë priesterlike gebed die eenheid en die algemeenheid van die Christelike kerk beklemtoon. So Christus se gebed as hoëpriester en ons ons weet dis hoëpriesters volgens die priesterorde van Melchisedek wat 'n goddelike hoëpriesterskap is, is nie 'n menslike hoëpriester nie. Is net God wat kom en vir ons redding kom bewerkstellig het, nie 'n levitiese menslike priester nie. Hy kon dit nie doen nie. Hy moes jaar na jaar moet hy oor en oor offer. Christus het as God self gekom en vir ewig die finale offer vir ons gedoen, né? Ons lees daarvan byvoorbeeld in in Hebreërs 9 ook. So die gebede sluit alle gelowiges van die toekoms in. Dis so die eenheid van die geloof in die woord van God. So God is 'n God vir alle nasies. En ons eenheid is Christus wat ons in die woord bymekaar saambind. So dan kan 'n mens vra wat is die grense van die kerk? Waar presies lê die grens van wat kerk is en nie kerk is nie? Nou die Here weet alleen wie is sy mense nê en wie hy het verkies is, want alleen die Here ken die wat syne is. 2 Timoteus 2 vers 19. Dit is goed dat buite my en jou verantwoordelik is. Ons moet tog gehoorsaam wees in die groot opdrag. Nê, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en disipelmakers van alle nasies. Jy kan nie disipel van Christus wees en nie disipelmaker wees nie, dan sal iets fout. So die beslissing wie binne of buite die kerk is, is basies die geloof in Jesus Christus. Dit is sover ek en jy kan gaan. Johannes 3:15, Galasiërs 3:26. So die gere, die grens van die kerk lê dit by die grens is tussen geloof en ongeloof in wat Jesus Christus gedoen het en wie hy is. Dis wat die grens lê. En daar sê dat daarna sou enige iets anders nie. Ons fokus daarop. Ons kry iemand tot geloof in Jesus Christus. Ons is deur genade gered, deur geloof is ons gered, né? Efesiërs 2. So kom ons kyk vinnig net die beskrywing van apologetiek. Dit gaan oor die die die verbale verdediging van ons geloof en 'n baie kort kragtige beskrywing van apologetiek is ons verwyder al die hindernisse en ons plaas die fokus op Jesus Christus. So enigiets wat die fokus wegvat van die woord van God af, dit verwyder ons en ons kry ons fokus baie mooi op Jesus Christus. En dit is dan baie interessant. Ons lees 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. En toe ek by julle gekom het, broeders, <clears throat> het ek nie aan julle as die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie nie as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Ek was ook by julle in die swakheid en in die vrees en in veel bewering. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van die gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. So wat sê Paulus hierso? Hy is ook bang geweest. En daai tyd, né, dink in die tyd wat Paulus geleef het, Hulle het daai tyd die Christene verbrand as fakkels. Hulle het hulle koppe afgeskaap. Hulle het verskriklike goed met hulle gedoen. En is in vrees en bewering met homself sê <clears throat> hy het daai tyd die evangelie gedeel. En wat het hy gedoen? Ek het my voorgenem om niks anders onderreel te weet nie as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Dit was sy tema geweest wat hy gebesig het en ek en jy kan dit ook doen. En die Heilige Gees sal ons seën in die proses. So jy gaan haal met ander woorde die persoon, die ongelowige persoon met die grootste wonderwerk wat op aarde plaasgevind het, Jesus Christus. En jy vertel hom van die verandering wat dit in jou lewe ingebring het. So jy sê tipies praat van voordat jy sekerheid oor jou ewige lewe gekry het, oor ewige lewe gekry het, hoe was jou lewe? En jy gaan nie in op 'n klomp detail nie. Dit is 'n baie kort getuienis. Want as jy te veel ingaan op op my en jou se vorige lewe, dan kan jy dalk die aandag heeltemal op 'n verkeerde plek plaas. So ons praat in die algemeen oor hoe verlore ons was sonder God, né? Maar dan begin ons praat oor wat het gebeur dat ek sekerheid gekry het oor ewige lewe. En daai sekerheid oor ewige lewe kry ek uit die woord uit. So jy kan skrif aanhaal wat jy ook as jy wil nou in die volgende 3 lesings gaan leer. Skrif wat jy gaan kry wat jy kan gebruik en sê hierdie uit die woord van God uit wil ek vir jou deel. En vir jou wys dit het my sekerheid oor ewige lewe gegee. En dan kan jy vir hom vertel hoe jy lewe verander, dat jy 'n nou hoop in jou lewe het, dat jy kan uitsien in die toekoms. En belangrik in eh, Hebreërs 9:28, ek verwag hom, want hy kom weer vir die wat hom verwag tot saligheid. Goed, so die Heilige Gees dien oortuiging en redenering deur die woord, nie ons redenasies nie, woord van God. So dis waar apologetiek werklik gaan. Ja, Psalm 119 vers 102 tot 107. Kom ons luister wat Dawid sê, né? Die persoon net wat die sleutel tot die koninkryk het. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as honing vir my mond. Uit u beveel ek ryk verstand, daarom haat ek elke leenpad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek het gesweer en dit gehou om die regverdige veronderinge te onderhou. Ek is baie diepte neergedruk, Here, maak my lewend na u woord kyk wat Dawid gebesig, né? En ons gaan ook later in ons lesings kyk wat Dawid gesê het en hoe die Gees in Dawid gewerk het. So, naamtetiese apologetiek, wat sê die woord oor apologetiek? Ons soek nie vir dwaal nie. Ons berus ons gesag op die woord. Kyk na Hebreërs 4:12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante, indring deur selfs tot in die skeiding van die siel en gees van die gewrigte en mark. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. 2 Timoteus 3 vers 6 en ek het klaar vir julle gelees. Die skrif is deur ingegee die die skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, tot derweg, regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Geen twyfel nie, die woord van God is baie kragtig. So die mens ondergaan heiligmaking deur die opdoen van kennis van God. So Godse liefde en kennis van God in context, Johannes 3, 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat sy enige boere seen gegee het, so dat elkeen wat in hom geloo, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Elkeen wat in hom geloo, die eeuwige lewe kan nie. Dus Oosea 6 vers 6, want ek het een beha in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as brandoffers. Kennis van God. Die 6 4 30, en bedroef die Heilige Gees van God nie deur wie julle verseël is tot die dag van die verlossing. Dit gaan oor kennis van God. Ons moet mense deur die skrif toerus om God te leer ken en hulle bemoedig om die woord van God soveel as moontlik te besig. Goed, ek moet begin afsluit. Ehm um, ons kan verder kyk Efesiërs 3:16 tot 21. Ek wil net sekere stukkies vir julle uitlig. En julle staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. En kennis hierso is in terme van menslike kennis, né? Die liefde van Christus, jy kan hom nie lief hê as jy hom nie ken nie. 2 Petrus 1 vers 2 tot 4 mag jy genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Vermaaning om die Christelike deugde in beoefening te bring. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy eerlikheid in deeg. So kennis van God baie belangrik en dit is hoe die heiligmaking plaasvind. So ons help mense om ware kennis van God op te doen hè. En Romeine 10 eh, eh, byvoorbeeld vers 2 want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het maar sonder kennis. Paulus se bekommernis, né? 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 3 met betrekking tot die offervleis aan die afgawe weet ons dat almal kennis het. Die kennis maak opgeblaas, maar die liefde stig. Met ander woorde, menslike kennis maak opgeblaas. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy dan nog niks soos 'n mens behoort te weet nie, maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. Baie belangrik. Wat sê Christus in Matteus 7? Baie gaan kom en vir my sê ons het wonderwerke in die naam gedoen, duiwels uitgedryf en ek gaan vir julle sê, gaan weg van my af, ek ken julle nie. Hoe leer ons God ken? Is deur sy woord. Romeine 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ek en jy moet mense help om met sy mond te kan bely dat Jesus sy Here is, né? En wie is jou Here? Sien net kopkennis nie. Here beteken hy het die troonkamer van jou hart oorgeneem en jy leef volgens sy wese. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek lees net stukkies daarvan. Verkondig die woord, hou aantydig en ontydig weer lê, bestraf, vermaan alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hul gehoor gestreer wil wees, vir hulle 'n menigte leerna leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlike en oor en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nagter lyf verdrukking doen die werk van die evangelis vervul jou bediening. Mense hou daarvan om net te hoor wat hulle wil hoor, die liberale wêreld se beken noem. God moet net gehoorsaam wees in wat hulle wil hê hy moet doen. En soos ek sê, daai God het hulle in hulle eie kop skep. Ehm um, hulle so verlore want hulle ken nie die ware God nie, hulle ken nie die ware Jesus Christus en hulle bid die valse Christus. So ons boodskap, die boodskap is vir ons daai baie duidelik dan. 1 Petrus 3 vers 15 tot 16. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat aan julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees met behoud van 'n goeie gewete sodat die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaadoeners hulle mag beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Met ander woorde hoop is 'n spesifieke persoon en is op die toekoms gerig. En dis Jesus Christus. So Jesus is die hoop, né? Wie is die hoop? Jesus, Romeine 15. En Jesaja sê ook die wortel van Isaia sal daar wees en hy wat opstaan oor die nasies te heers op hom sal die nasies hoop. En dis 57 jaar voor Christus. 1 Timoteus 1. Paulus Apollos van Christus volgens die bevel van God ons verlosser van die Here Jesus Christus ons hoop. Jesus Jesus is ons hoop. Johannes 6 vers 47 vir waar vir waar ek sê vir julle wie in my glo het die ewige lewe. Hebreërs 9 vers 28 baie belangrik. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Jy kan iemand verwag as jy hom nie ken nie. Die sleutel van Dawid baie belangrik Openbaring 3 vers 7 tot 8 en skryf aan 'n engel van die gemeente van Filadelfia dit sê die heilige die barwagtige wat die sleutel van Dawid het wat oopmaak en niemand sluit nie en hy sluit niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk ek het voor jou die geopende deur gegee. Niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Die sleutel van Dawid het en ons gaan nou 'n bietjie kyk ook na die sleutel van Dawid in die volgende lesings. Maar daar sal 'n takkie uitspreek Jesaja 11 vers 1 tot 2. Daar sal 'n takkie uitspreek uit die stomp van Isaïe. Uh, en so gaan dit aan. Stom van Isaïe, Dawid se pa, nê. So hier word 750 jaar voor Christus ook al voorspel van die Messias wat sal kom. Johannes 5 en hierdie is nou baie belangrik. Johannes 5 vers 37 tot 39 is Jesus aan die woord en die Vader wat my gestuur het, het van my getuig en julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie en julle het sy woord nie as iets blywends in julle nie omdat julle hom wat my gestuur het nie glo nie Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het en dit is juist die wat van my getuig. Nou kyk wat sê Dawid alreeds 1000 jaar voor dit, Psalm 40 vers 8. Toe het ek gesê, kyk ek kom in die boekrol is dit vir my voorgeskrywe. In die boekrol is dit van my geskryf. So Dawid het Christus se woorde baie gepraat en ek en jy sal sien in die volgende lesings hoe pragtig dit vir ons uiteengesit is in die skrif. So Dawid het alreeds 1000 jaar voor die tyd Jesus se woorde gepraat by gesê het in die boekrol sit reeds van my geskrywe, die skrif. So ons praat God praat met Dawid, 2 Samuel 7:16, in jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vas staan tot in ewigheid. Sê so die koningskap van Dawid is hoe God sy koninkryk op aarde sal vestig, die sleutel van Dawid. Hoe so Ek en jy kan vra hoe Paulus en Stefanus geredeneer. Kom ons lees net een vers, Romeine 1:21, omdat al al weet hulle van God, hulle nie as God eer en dank nie, want hulle redenasie bereik hulle niks nie en deur hulle gebrek aan in insig bly hulle in die duister. Ons kan ook lees in 1 Korintiërs 2 vers 1 en 5 en dit is voorheen gesê het, hy het hom net met Christus besig gehou. 2 Korintiërs 10:3-4, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenasies. Kolossense 2 tot 8 pas op dat niemand julle as byt weg voor deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie volgens die oorlewing van die mense volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Stefanas aan die woord uh Handelinge 7 tot 2 tot 4 kan jy gaan lees uit getuig oor Jesus Christus, né? Hy het nie enige redenasies gehad nie, né? Hy het, hy praat hier oor die die gedood en oor die profete wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige van julle nou die verraaiers en die moordenaars geword het. Paulus het getuig aan mekaar van die koninkryk van God. Dit was sy onderwerp gewees. Handelinge 17 omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het en hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, "Kan ons verneem van hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word?" Maar ander sê redenasies was gebaseer op die woord in Jesus Christus. So, Hy het ook Handelinge 20 vers 20 sien as hy het aangedring op die bekering tot God en geloof aan as Here Jesus Christus. Dis Paulus se tema gewees. Daar's 'n prentjie van die Areopagus wat ons vandag kan sien in Athene waar hulle Paulus na toe gevat het en waar hy sy geloof verdedig het. So is belangrik naamtetes apologetiek beginsels waarna ons getuig om te verstaan as die rol van die kerk ons kan sterk staan in ons eenheid Jesus Christus. Ons verstaan nou waaroor apologetiek gaan Ons verstaan dat die krag van die woord van God is dit waarmee ons besig en die boodskap wat ons deel is Jesus Christus wat ons hoop is. So die Bybel is beslis nie 'n storieboek nie. As jy rooi kappie wil vertel in Bybelse taal gaan dit baie moeilik gaan en jy moet baie detail insluit. Wie was die geslagsregisters? Wat is die konteks van die gebeure wat daar gebeur het? Gaan dink bietjie mooi daaraan. So ons gaan nou kyk in die volgende twee lesings van twee baie interessante goeters en dit is die messiaanse profeesie wat histories deur Christus bevestig is as 'n spesifieke persoon die Messias Jesus Christus saam vir jou profeseë gee wat jy kan gebruik as jy getuig. En dan gaan ons in lesing 3 gaan ons kyk na die groot verhaal wat die hoop vir alle nasies is, die toekoms, die ewige lewe. Mag die Here ons seën in dit wat ons doen. So ons volgende lesing dan gaan oor die uniekheid van Christus, die gesalfde. Ons Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg om u skrif te kan besig. En ons bid dat u ons sal beskerm en sal seën en ons grondgebied sal vergroot tot eer en verheerliking van u heilige naam. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus. Sien julle volgende keer. Baie dankie. Thank you.